saking wetan Bali mengetan bebaya saking kidul Bali mengidul bebaya saking telor Bali mengalor bebaya saking kulon Bali mengulon labur luar tinebeno eh sambi kolong